presented by अपन म्यूजिक चलो तो मारा मारा माल रोता माल रोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से धोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवा से हो होता चलो सही में माल रोता चलो सैया चलो चलो यार चलो यार चल चलो सही मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सही मरवा माल कर बाटे मजबूरी रे ना बाबे बफा की दिल हमर दूरी रे हमर दूरी रे समझत पहनी ओकर बा सहिया जो होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता चलो सहिया डुमरवा प्यार को के साथ ओ करो छोरी रे ओ करो छोरी रे रब न लिख ले रहे दूनु के जोरी रे हई से प्यार को के साथ ओकर छोरी हाँ, रे राइटर सोहन सुनिल गम में सोता चलो सैया में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सैया में माल रोता चलो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 बचता तू हो दिलबा पैसन मरलू तुला तू हो पहलू तू घात हो बानी बचता तू हो दिलबा पैसन मरलू तोला तू हो प्यार में खिंचले बहरू लो रेखा कैसे लकीर के प्यार में खिंचले धर केहू से कहेला दर्द दिल के आग डहकेला राइटर सोनू देव सुनील तो की ना तहरा पीर के है रवि रंजन देव सुनील तो की ना दे हाथ चीर के बहना बज रंग बली की दे हाथ सीना चीर के बहना बज रंग बली की दे हाथ से चीर के अपन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक इतना डरन मर कोरी कोरी तहरा कैसे हो तोहरा हाँ, तो ये हो जान तोर मन आइल पतहरा हमर जनह जा जनह जा तुको Digital Recording Studio, Moniari Waza, presented by Open Music. आंसुओं ने मेरे सब्र से बगावत की है गम मिला है तेरी चाहत के समंदर में but, but, but, but, दफा तू तो हो जा अब दफा है न नजर के पास ओ चारे बेवफा जा अब दफा तू न नजर के पास digital recording studio Moniari Waza presented by Open Music.

बड़ी सम सहन में दीवाना के लाश आजू जोरी सम सहन में जोर जाए जोर जाई जान तोहरा चक्कर में कुछ कर जाई आ मिलबू के जाई ए जान तहरा में कुछ कर जाई मिलबू न जाके जाई अपन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक हम केहू के औरत Digital Recording Studio, Moniari Waza.